herkes ben Emircan ve bugün sizlerle beraber gençler Blogstube diye bir tane arkadaşlar YouTuber olma simülasyonu gibi bir oyunun videosunu çekeceğim. Arkadaşlar ben bu oyunu önceden 25 Robux'a satın almıştım ve bu oyun galiba şu an beleş oldu. Ee, çok büyük bir bilgim yok. Ve arkadaşlar işte bugün sizlere YouTuber olma simülasyonunun videosunu çekeceğim. Arkadaşlar e, bu arada videoyu beğenirseniz de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yakında 2000 abone olacağız. Hepinizin desteğini bekliyorum. Abi şimdi yavaştan içeri geçelim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Böyle oturuyoruz ve e, use computer diyoruz. Arkadaşlar e, açtığımızda böyle bir ekran geliyor ve bakın burada e, bazı videolarımız falan var bizim önceden yok bunlar önceden değil bunlar şu an e, bizim YouTube'daki ekranımız gibi görüyorsunuz arkadaşlar buradan Mac videoya geldiğimde abi buradan select game falan diyoruz ve buradan oyun seçebiliyoruz Abi ben şimdi Attack of the Noobs'u seçeceğim ve e, ismini de şöyle bir şey yapacağım. Attack of the Noobs Part Part 5. Bunları arkadaşlar e, yapmamız için ise bize şey gerekiyor. E, facecam ve bunları kaydedecek işte araç gereçler gerekiyor. Rekord tuşuna bastım da arkadaşlar şu an bakın rekord yapıyor. Main menüde e, happy bir comment okuyalım. Yani burada işte burada diyor ki Brett diyor. E, ona bir şaka yapalım. Airdrop, 12 level craft. Yani 12 levellik bir knife düşürmüşüz. Burada abi happy commit deyip upload video diyorum arkadaşlar. Ve burada video yüklenmeye başlıyor. Arkadaşlar video yüklenirken de buradan bakın e, önceki videolarımıza falan da bakabiliyoruz. Burada Allah önceden benim paylaştığım bazı videolar vardı fakat videolar şimdi gözükmüyor nedense bilmiyorum. Ve şu an abi yüklenmesine az kaldı abi görüyorsunuz. Yüklendikten sonra e, değişik değişik oyunlar satın alacağız. Değişik değişik ekipmanlar satın alacağız. Ve arkadaşlar daha da başka başka şeyler yapacağız. E, böyle videoların devamını istiyorsanız dediğim gibi arkadaşlar like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an videomuz yüklendi ve viewersları güzel geliyor bence. Şu an hiç abone kazanamadık. Abi cidden hiç abone gelmedi Böyle bir videodan abone hiç gelmedi mi? E, abone gelmedi ama para geldi. Hemen abi paramızı alıyoruz ve 3 like 2 tane de dislike varmış. Neden dislike atıyorsunuz abi? E, burada abi görüyorsunuz. Hate This Game bu nefret ediyorum ve e, bazı şeyleri orijinal yaptık gibi şeyler demişler. Arkadaşlar buradan e, Games'lere gelerekten de buradan bakın değişik değişik oyunlar da alabiliyoruz. Mesela şu oyunu satın aldım. E, bu oyunu arkadaşlar şimdi sizlere göstereceğim. Şimdi make videoya gelip select the game deyip Robert and Cops deyip Robbers bir dakika Robbers and Cops Part 1 Evet arkadaşlar şimdi rekorda basıyorum. Ee, main menüde abi ilk güzel böyle bir güzel bir yorum yapalım. Burada diyor ki quit this game. Angry bir komut atalım burada. Buraya anlamadım. You get arrested before you... Evet aa, burada üzüleceğiz çünkü e, bizi tutuklamışlar. Şimdi arkadaşlar videoyu paylaştım. Video abi paylaşılırken biz şöyle de bir bilgisayardan çıkmak için ne yapmamız gerekiyor? Bir dakika Şöyle log dersek evet. Şu an videomuz yükleniyor arkadaşlar. Ee, biz de şu an ekipman bakmak için e, başka başka yerlere gidebiliriz. Fakat bir video yüklenmesini bekleyeceğim. Ee, video yüklendi acaba ne kadar e, izlenme gelecek ona bakmak istiyorum. Evet abi bilgisayarımız açılıyor. Evet abi burada zaten görüntülenmeler geliyor bu arada. Yani şuradan hemen görüntülenmelerimize bakalım. Ee, şu an bir 79-80 geldi ve 1 dolar falan kazandık buradan. 3 like'dı 2 dislike geldi. Arkadaşlar buradan bakın oyunumuzu bayağı geliştirdi bu. İşte böyle yeteneklerimizi geliştiriyoruz. Buradan hemen çıkıp yeni bir ekipman bakmak için arkadaşlar şuradan taksi butonuna basıp gidelim yeni ekipmanlar bakalım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar teknoloji store'unu buldum ve ışınlandım. Şimdi abi burada bizim kendimize bir teknoloji aleti bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar e, bilgisayar fiyatlarına bakayım dedim. Abi bilgisayar fiyatları çok pahalıdan başlıyor. Yani zaten buradaki bilgisayar fiyatlarını da görüyorsunuz. Bakın burada mikrofon var. E, mikrofon alacağım şimdi bugünlük. E, sonra bir tane de kamera alacağım ama kamerayı şimdi almayacağım. Şimdilik sadece bunu alacağım. Ve e, hemen abi evimize dönüp bu kamerayı test edelim ve nasıl bir şey olduğuna bakalım arkadaşlar. Evet şimdi buradan My Host'u seçtim ve hemen eve ışınlandım. Eve ışınlanalım hemen abi hızlı hızlı hızlı hızlı bekliyoruz. Evet arkadaşlar evimize geldik. Hemen abi şu e, şeyi bir mikrofonun nasıl düzenleyeceğimizi bakalım. Burada abi HD mikrofon var diyor. Place item. E, item'ı şöyle Bilgisayarımı buraya koyuyorum abi. Sonra exit diyorum. Evet abi şöyle mikrofonumuzun böyle bir görünümü var. Şöyle oturup use computer diyelim. Hemen abi. Evet abi hızlıca açıldı. Hemen şuradan make video diyorum. Select game diyorum ve Galaxy Invaders'ı seçeceğim. Voice over açıyorum. Ee, Galaxy Invaders Funny Moment. Evet çok bilmiyorum bir dakika. Evet böyle bir tane yazıp e, şöyle de bir işaret yapalım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu e, çok böyle ünlü olan bir şeydir. E, you get hit e, asteroid'den bir şey almışız. Hasar almışız. Buradan angry comment ve the set fire your home planet. Set. Evet burada böyle diyorum. Your upgrade your ships engine power. Evet burada happy comment. Upload diyorum arkadaşlar. Şimdi videomuz yükleniyor. Arkadaşlar videomuz yüklenirken biz başka başka oyunlara da bakalım. Bakın burada dediğim gibi gamesler var arkadaşlar. Ee, burada mesela Clothing Tycoon ya da ne bileyim Roblox World at gibi yani savaş oyunları var. Yani ee, bunları da hepsini arkadaşlar alıp deneyeceğiz ve bunların hepsini serisini yapacağız. Evet arkadaşlar videomuz yüklendi ve bakın abi yavaş yavaş hem abone geliyor hem de izlenmeler çok yüksek olarak geliyor ve şu an abi 92-93 izlenme geldi ve e, abone de bayağı bir kazandık. 9 da abone gibi bir şey kazandık. E, like de geldi, dislike de geldi abi. Ve birazcık eğlenceli video yaptığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Evet şimdi ben yine bir tane daha video yapacağım. Make video diyorum ve buradan bunu seçeceğim. E, buraya da işte yine bir şeyler yazalım. yani bir tane de böyle çekelim arkadaşlar. Attack of Happy Comment. Ya da burada bir tane şakayla yapalım. Daha geçti artık. Evet, happy command. Ee, buradan da bir tane şaka yapalım. Upload video diyorum. Ve bu arada biz şu an abi 115 aboneyiz. Görüyorsunuz abi. Bugün bir 150 abone falan olmaya çalışacağım. Öyle yüksek bir hedefim yok arkadaşlar. Dediğim gibi e, evimiz böyle. Ekipmanlarımız da böyle. İşte geliştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yavaştan böyle gelişmeye çalışıyoruz. Ve bu arada arkadaşlar yine demek istiyorum. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Evet abi şöyle yavaştan videomuz yükleniyor ve yüklendi. Evet videomuz yüklendi. Ee, izlenmeler baya geldi. Bakın yani baya baya bir izlenme geldi. Fakat ee, subscriber kazanamadık yine abi. Böylece paramızı almış olduk. Böyle fullendi. Bakın böyle video edit yeteneğimiz de bir tık attı. Şimdi benim merak ettiğim bir şeyler var. Acaba burada böyle çalışmalık yani bir alan var mı? Burada arkadaşlar görüyorsunuz böyle teknoloji store'lar falan var. Ben şu bir City Park'a gitmek istiyorum. Nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum ve cidden arkadaşlar City Park'ta ne var merak ediyorum. Arkadaşlar City Park'ta böyle bomboş bir yer yani görüyorsunuz Bir şey yok böyle bomboş bir yer. Ee, etrafa da bakınıyoruz böyle cidden bomboş arkadaşlar görüyorsunuz. Birazcık para kazanmaya ihtiyacımız var. O yüzden abi ben birazcık para kasıp geleceğim. Arkadaşlar bu arada internette gezinirken bazı kodlar buldum. Ee, GCN, TV gibi böyle bazı kodlar buldum ve bu kodlar abi efsane para veriyor. Ee, bu kodları hemen abi sizlere teker teker göstereceğim. Evet arkadaşlar bir tane daha kod buldum. Alpa yani şöyle bir dakika. Alpa 100 diye bir tane daha kod buldum. Ve bu kod da arkadaşlar sizlere 100 dolar daha veriyor. Bir tane daha kod var ama bu kod çalışıyor mu arkadaşlar çok bilgim yok. Şöyle bir kod var. Ee, bunu da yazdığımızda bize 200 dolar daha veriyor. Arkadaşlar bulabildiğim kodlar bu kadar ve şimdi e, bunlarla arkadaşlar gidip kendimize teknoloji store'dan yeni yeni şeyler alacağız. Ee, şimdi abi teknoloji store'a geldik. Abi buradan alacağımız şeyler cidden bizi bence biraz daha ileri götürebilecek şeyler. Şimdi abi biz dediğim gibi ilk bir facecam e, yapmamız gerekiyor. HD kameraya aldım. Burada arkadaşlar görüyorsunuz burada var aslında. Bununla biraz para biriktireceğim ve arkadaşlar yakında e, bunu da alacağım. Şimdi abi evimize ışınalım ve Deneyelim abi kameramızı deneyelim ve tüm oyunları satın alalım. Şöyle evimize geldikten sonra HD kameramızı place item diyoruz. Buraya bir tık e, yani şöyle aslında şunun üstüne koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. Fakat ben şu köşeye kameramızı koyuyorum. Ve şimdi arkadaşlar bir e, bir tane yastık bir sürü oyun satın alacağım. Bilgisayarımıza geçiyoruz. Use computer diyoruz ve bekliyoruz. Abi şimdi tüm gamesleri dediğim gibi abi satın alıyoruz. Şöyle arkadaşlar hepsini satın aldım. Bir sürü oyunumuz var artık. Şimdi abi bir tane e, en çok izlenen videolarda bir tane oyun gördüm ve onun videosunu çekeceğim. E, şöyle noob invasyon şöyle bir şey yapıyorum ve rekord diyorum. E, main menüde güzel bir şakayla bence bir başlangıç yapabiliriz. E, ee, 10 tanesine daha şey yaptım. 10 tane kaybettim ama sonra 20 tane daha spamlandı. Buraya happy diyorum. Bir tane senin silahını çaldı. Yani noob'lar senin silahını çaldı. Onunla abi angry komut yaptım. O, o zaman happy komut yapıyorum. Ee, burada abi set diyelim buna. Ve upload yapalım. Şimdi abi bekleyelim ne kadar gelecek. Evet abi videomuz yüklenecek. Çok az kaldı. Mini minnacık kaldı. Geliyor videomuz geliyor. Arkadaşlar bari dediğim gibi e, sizler de YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yakında abi 2000 aboneye ulaşacağız. Hepinizin destekleri için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar desteksiz bırakmayın ve destek çıkmaya devam edin. Hepinizi çok seviyorum. Ve abi evet videomuz izleniyor. Bakalım ne kadar izlenecek bu video, ne kadar izlenecek, ne kadar 100 izlenme geldi ve abi 5 e, abone geldi ve 1 da kazandık. Böyle biraz bu arttı, bu da biraz arttı. Yani oynadı. Arkadaşlar bu oyunda e, gelişmemi istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın abi. Bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. E, dediğim gibi arkadaşlar daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum gençler. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Walk with the block, I don't fuck around. Boy, I with his every place talking.